Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj pojedynek 316 i ALCF. E. Pan, który zajmuje pierwsze miejsce. Przez wielu uważanych za najlepszy klan na świecie w tym momencie. Także jest to pojedynek arcyważny dla naszego klanu. Aczkolwiek daleko nam jeszcze do klanowych wojen. Myślę, że sparingi to po prostu jakby treningi przed tym, co nas czeka w tej grze. Tak, Szachos i Tavi. Jest to tutaj powiedzmy chyba teraz w tym momencie będzie to rozgrywka sprawdzająca serwer, czy nie ma żadnych za wysokich pingów, cięć i tak podobnie. Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo, zaczniemy pojedynek. Tavi, jak myślisz, czy, czy, czy będzie wszystko w porządku na serwerze? Ja myślę, że nie będzie, bo zawsze nie jest w porządku na serwerze serwery tej gry niestety, ale mają wiele do życzenia jeszcze. Wszystko... Nie, spełnia, nie spełniają oczekiwań na tą chwilę, tak uważasz, tak? Tak jest. No Myślę, czekamy że... na czołgi, wyjdą czołgi, może coś się wtedy poprawi. Myślę, że tak gra to nie, nie możemy też wymagać od tej gry powiedzmy super wszystkiego dogranego na cacy, ponieważ jest to oczywiście wszyscy wiemy wersja beta, także nie ma co tutaj w jaki sposób. Ja tutaj widzę na, test, <laughs> na, na tym teście jestem po stronie ALCF, e, więc zdążyłem się przygotować. <laughs> Nie mam dzisiaj niestety podglądu do czata, także nie mogę Wam odpowiadać na pytania. Może Szatos, może ty byś sobie ustawił e, dostęp, żebyś widział co się dzieje też na czacie od czasu do czasu, bo tutaj ludzie często mają pewne pytania, nie pytania. Myślę, że, że, że jestem w stanie to, to zrobić. Ale aczkolwiek byłoby na pewno mi ciężko komentować. Myślę, że mógłbym to zrobić w przerwie między pojedynkami, jeżeli chodzi o jakieś pytania. Dobry, dobry pomysł ponieważ może być taka wiesz, jakby niespólność przy komentowaniu, obserwowaniu, minimalizowaniu okna, a, a odpowiadaniu na pytania wśród y, publiczności, czy jak to nazwać, czy, czy, czy osób będących na czacie, tak? No tak, masz rację na pewno. Myślę, że czeka nas y, bardzo ciekawy pojedynek. A LCF to jest jaka narodowość w ogóle tego kraju? Rosjan. To są Rosjanie. Tak, jest to można powiedzieć, jeden z trzech najlepszych kranów w Rosji. Aczkolwiek ostatni jakby turniej rosyjski e, wygrał e, dywizjon SV Sky Veterans, a dywizjonem, który zajął drugie miejsce było FUFU, z którym ludzie graliśmy i trzecim dywizjonem właśnie w tym jakby rankingu był dywizjon e, ALCF. także jeżeli chodzi o ranking ze strzeleń największej ilości, wygrywa na to chwilę ALCF, także jest to jest to bardzo groźny klan. Myślę, że nie, nie pójdzie nam tak łatwo, a być może nawet i to przegramy. Tutaj mówią, że stream się laguje. Piszą yy, nam na, na grze. Nie wiem, czy ktoś na czacie, kto jest, mógłby napisać, jak to wygląda, czy to bardzo platkuje, czy nie bardzo platkuje. Weź szapos, podejrzyj. No, pisze, pisze. Bo może jeszcze zmienimy sposób. Może bezpośrednio z gry będziemy to twitchować. Ja po prostu mietnie, broda odpisuje, że mietnie, że jest ok na, na tym czacie tutaj, na streamie, także chyba jest w porządku. No to super, jak broda tak pisze, to ufamy brodzie. Tak jest, ok broda, ufamy Ci, myślę, że piwko ci zaskakuje, tym bardziej wypij za nasze zwycięstwo. <laughs> Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także te, tutaj mamy rozgrzeweczkę, tak? Chłopaki się wykupiają, latają tutaj różnymi samolotami. Ja startuje i się rozbije, ponieważ nie chcę też mieć tutaj jakiś albo strzelę kogoś. Boleca w drużynie rosyjskiej. <laughs> Czyli jak to będzie wyglądało, Szabos? Ty będziesz e, po stronie rosyjskiej. Nie, ja myślę, że będę po tej stronie to ty, żebyśmy to sobie powiedzmy jakoś e, utrwalili, nie ma co siebie zakłócać. Dobra. E, a, a potem będzie jak będzie, nie? Tak myślę, że myślę, że nie będzie kłopotów tutaj jakby o, o organizację. Musimy się uzupełniać, a nie się nie zakłócać tak wychodzę z tego założenia. No okej, dobra. Nie wiem jak to tam wygląda jeszcze z głosem, jakby mógł ktoś też napisać, czy co jest za głośno, czy coś jest za cicho, czy muzyczkę dobrze słychać. możemy jeszcze przed walką tutaj coś zmienić, bo już później nie będziemy nic zmieniać. No właśnie szabot zostaje zrobiony przez prozaka. Tak jest. Pomaga teraz wstawał. Ale szafo zestrzelił kozaka była informacja. A widzisz? A myślałem, że żyć bez ciebie nie mógł. <laughs> tak, Prozak bardzo fajny chłopak. Tutaj Tawi to jest oczywiście twój brat. Bardzo się lubimy, znamy się od początku w tej gry naszej historii jeszcze w dywizjonie 303. Także znamy się również bardzo dobrze i czekamy teraz za pierwszą rozgrywką z tego zrozumienia. Oczywiście już w tej rundzie będę po prawidłowej stronie jako obserwator. Dobra, już go tam się dzieje. Nietnie, Broda pisze, że nietnie, samolot nie widać, więc, więc dobrze jest, Remstein w tle. Okej, w porządku. W porządku, to jedziemy. Okej. Okay. Prawie jaką dzisiaj muzyczkę pod podkład puścimy? Czy, czy masz coś przygotowane na ten pojedynek? Znaczy wiesz, ja mam taką listę apokaliptyki Rammsteina, rzeczy takich mocno bojowych. Wydaje mi się. Aczkolwiek mam lepszą nutę No okej, okay. trwają przygotowania do pojedynku. Nie, nie spojrzałem tam dokładnie tablic, czy nie widziałeś, czy Rosjanie mieli jakieś zarzuty co do dopinga, czy, czy, czy było ok? Nie, wydaje mi się, że było ok. Troszeczkę chyba się zbyt e, dokładnie nie skupiłem na, na tej rzeczy, a powinienem. Ale myślę, że zobaczymy, co tu wyniknie za kilka minut, czy dojdzie do tego pojedynku. Prawidłowo pojedynek jest zaplanowany na 18, mamy 17.52 jak na moim zegarku, także myślę, że zostało te 5 minut i zaczniemy dokładnie z czasem zaplanowanym tą bitwę. Tak, byś to obstawił tak między nami? Będzie chyba ciężko, tak uważam, jak sądzisz? No wiesz, tutaj ciężko coś mówić, już jesteśmy, jesteśmy doświadczeni na tyle, żeby wiedzieć, że w tych pojedynkach nie można obstawiać na nikogo, ponieważ tu czasami sekundy decydują, trochę szczęścia, jeszcze tym bardziej na tych krótkich mapach, e, gdzie no, nie rozwija się jakiejś większej taktyki, tu jest bardziej walka no, skillowa, tak? Tak, no, właśnie, no, bo... tak jak mówisz, mi się wydaje tu po prostu, że chodzi tutaj o refleks i szybkość celowania, o dokładność oddania strzału i tak podobnie, a w tym nasz dywizjon jest dosyć mocny. Nie powiedziałbym, że jesteśmy najlepsi, bo na pewno zawsze znajdzie się ktoś dobry, ale stawiał, stawiałbym nad dywizją, jeżeli chodzi o taki sposób walki na bardzo wysokiej pozycji wśród innych dywizjonów. Zgadzam się z tobą, zgadzam się. No zresztą tak jak było widać do tej pory, ile pojedynków już zagraliśmy, mieliśmy tylko przez, ostatnie, przez ostatni miesiąc czasu mieliśmy bodajże jedną porażkę, tak? Jedną porażkę z RDDT. Tak, tak, tą porażkę trzeba powiedzmy też traktować troszeczkę jakby przymurzeniem oka. Nie, nie, powiedzmy, nie ujmuję tutaj zwycięstwa naszym przyjaciołom czy kolegom za, e, z, powiedzmy z Ameryki, ale aczkolwiek nie da się też tego oszukać doskonale, a ty wiesz, że potraktowaliśmy bardzo luzacko. E, tak, no właśnie to, o, o to chodzi, no, lekceważyliśmy przeciwnika. Tak. Także bardzo szybko się im odpłaciliśmy rewanżem. Myślę, że do jakiegoś meczyku z Amerykanami dojdzie y, niebawem jeszcze raz, ponieważ chcemy przypieczętować nasze zwycięstwo, że to my y, tutaj byliśmy lepsi, że to nam przytrafiła się ta wpadka. Nie ma też co za dużo powiedzmy o tym wszystkim mówić, bardziej trzeba się skupić na tym, żeby to udowodnić wynikami. Tak myślę. Myślę, że do tego dążymy, znając nasz, nasz dywizjon i, i tutaj nasze jakby powiedzmy ambicje. I wszystko układa się ku dobremu. Myślę, że to będzie jak najbardziej skazane, żeby wygrywać jak najwięcej i następnym razem już nie lekceważyć nikogo, chociażby to byłby klan, który dopiero zaczyna przygodę z Wartandem. Mamy nauczkę tak część, że to też powiedzieć. Tak, no tutaj już pierwsza dyskusja jakieś padły, tak, mamy, tak, gramy y, do trzech zwycięstw? Tak. Yy, tam ci piszą tak, oczywiście potwierdzają to Rosjanie, także w najlepszym przypadku, bądź w najgorszym, czeka nas pięć pojedynków. Myślę, chciałbym żeby chłopacy skończyli to po trzech rundach, żeby to zwycięstwo było efekt, efektowne, efektywne. No tutaj może... ciekawe w ogóle, zobacz Szafos, co się dzieje, by, byle na pokach, a widzę, że Rosjanie e, wzięli mody. Nie wiem, sytuacja się może powtórzyć z powiedzmy finałem Warta Polish League, gdzie e, Dywizjon 303, który spotkał się z nami w finale, E, startował właśnie na modach, a my na fokach. Myślę, że nie, nie zdradzając tutaj taktyki, 16 wychodzi do tej bitwy z jakąś przewagą techniczną. Tak bym to powiedział. No w tym momencie, w tym momencie tak mi się też wydaje. Mi się wydaje, że Rosjanie po prostu <clears throat> po pierwszym meczu zmienił te samoloty. A może to też jest ich sposób jakiś na zdezorientowanie. Dobra, zaczyna się bitwa. Tak jest myślę, że skupimy nasz, nasz, nasz wzrok, nie wiem, czy na Kuso powiedzmy, czy, czy na Brodzaku. Powiedzmy, że ja skupię na jakiejś jednej osobie, od nas wybiorę Prozaka. Yy, Tawi, wybierzesz Kuso, tak? Rozumiem. Zobaczymy jak to się potoczy. Tak, tak, zawsze, zawsze zaczynamy od Kusa, dlatego ponieważ Kuso tutaj wiemy, że prowadzi te treningi, prowadzi tak ten cały team jest to człowiek, powiedzmy, jakby najbardziej zaangażowany w e, treningi, e, w rozwój e, naszego klanu pod względem sparingów. Jest naszą reklamą międzynarodową też pod tym względem. Jest bardzo ważnym ogniwem w naszym dywizjonie. Dobra, samoloty na pasie już widzę. 8 na 8 będą grali w składzie Glips, Ottokol, Wyderka, Prozak, Krakers, Kuso, Blody, Iksaturas. Tak, może ja e, przedstawię skład rosyjski. E, jedni, mają, jedni są nazwani po rosyjsku, nie wszyscy są normalni. Jeden tylko jest człowiek nazwany po rosyjsku, czyli po stronie Arkonaftera Hardball, Nosatru, Heavenly Knight, Grubhes, Faust, Swagger One, Hippie i Viper. Strasznie ciężko walczyć z tymi nazwami na pewno. Tak, ale Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja się przerzucam na widok kozaka. Widzę, że chłopacy spinają się. Rosjanie rozdzielają się troszeczkę. Tak, przypominam, ma mapa Kubań, tak? Nawet y, bardzo mi to przypomina nasze spotkanie w finale 303, ponieważ tutaj widzę, że Ros y, Rosjanie rozdzielają się też na te dwie czwórki. Tak, tak, dokładnie tak samo było z 303. Także zobaczymy, co być może Rosjanie popatrzyli taktykę z finału i coś, są, coś gdzieś chcą udoskonalić bądź... bądź wiemy, że się interesowali tymi rozgrywkami i podglądali je. Myślę, że to jest bardzo też ważne powiedzmy dla, dla nich, którzy są yy, powiedzmy tutaj jakimś klanem yy, ścisłej czołówki na świecie i wypadałoby im yy, nas pokonać na swojej drodze do jakiegoś sukcesu, jeżeli tak do tego się odnoszą. Zobaczymy. Tak jest. Podobna wysokość, co, co ciekawe, mają podobną wysokość. Tak. Patrz, tutaj dwa samoloty lecą już na podobnej wysokości. Hippie Hokata View bodajże. No i będzie pierwsze starcie już, kilometr do celu. Pierwsze spotkanie. Tak. Pusto schodzi na dół. Może niepotrzebnie. Dół, tak. Nie, wraca, wraca do góry. Wraca, wraca. Ma plecy chyba. Tak jest, ma plecy. Pięknie, Tatura zestrzelił pierwszego hardbowla. Ale Kuzo krytycznie uszkodzony. Kuzo tak. niestety osłonił się po raz kolejny, schodząc zbyt na dół w pierwszym momencie rozgrywki. On chyba chce za dużo zawsze wziąć na swoje plecy. Mi się daje, że jednak właśnie takie obowiązki. Kuzo zestrzelony, potwierdzony. Viper zestrzelony. Nie, Viper krytycznie uszkodzony i popalony. Teraz już... Hippie został zestrzelony przez Bladego. Dobrze idzie. Patrzę na z widoku Otta, Otta atakuje też tutaj Fausta. Wajpera. Krakes podpalił Fausta, także to już bardzo bardzo Ostro, trzeba zauważyć jak, jak ładnie chłopaki zmieniają się stronami. Grunkę zestrzelony przez wyderkę, następny pan, myślę, że to już jest końcówka. Tak jest, ja tutaj podglądam jeszcze statystyki, jak to wygląda. Trzy samoloty zostały ALCF, dwa samoloty. Jeszcze został tylko jeden, jeszcze spadają, jest niewidoczne, bo rozglądając się po tym został tylko na Nosatrów. Nie, nie, jest ich dwóch, jeszcze jest Heaven. Ale tutaj Glyphs chyba wykończył już Hokatsu. Tak, Nosatru dobija, krytycznie uszkodzony przez Glyphsa. Tak, patrzymy zaraz tutaj. Myślę, że to koniec. Tak I ostatni samolot został na LCF. Rebel Ignite. I tam jakaś walka pomiędzy nim a Blodim chyba, tylko pytanie, kto go goni. Bladi jest tak. już, już mu odszedł. Tak, tutaj z góry już Satura zleciał. myślę, że pan jest w niesamowitych kłopotach z ALCF, ponieważ jest teraz obijany z każdej strony. Tak, tak. rzeczy, panowie. <laughs> Chyba każdy w niego strzelił już do tej pory. ale nie wyrobi, nie wyrobił. A Blody chyba będzie się mścił za ten ogon. Być może. Tak mi się wydaje. Wypadałoby w każdym razie. Tak, tak jest. <laughs> Blody, gramo Blody. Tak trzeba grać. Wynik przyzwoity został wyszurony tylko PISO. Tak, tak. panowie, straciliśmy jeden samolot do 8. Myślę, że wynik bliski dał. Tak jest. Tak, no, co tu powiedzieć, potwierdza się tutaj jakby nasza hipoteza, tak, że jestem jakoś opracowany pod tym względem, czy na fokach czujemy się dosyć mocno. No zobaczymy, co przyniesie nam kolejna runda, czy zmiana, samo, zmiana samolotów po stronie rosyjskiej, czy, czy, czy, czy nie. Ja powiem Ci szczerze, Szapos, że ubolewam nad tym, że te pojedynki nie są, e, nie są e, na tych samych samolotach, wiesz, nie odbywają się z jednej i z drugiej powiem, strony. Powiem Ci tak, Pawi, że tutaj nie ma na czym ubolewać, bo oczywiście Rosjanie mają taki wybór, jak i każdy inny plan, tak? To jest ich sprawa, że oni tych samolotów nie wybierają. Mogą w tym momencie wybrać te foki i, i, i, i, po, i powalczyć. No dokładnie. No tym bardziej, że przegrali w zasadzie E, no, niszcząc jeden samolot, tak? Tak jest. To tak samo było przecież e, z poprzednim pojedynku z RDDT. W trzech, w trzech meczach, w trzech, w trzech starciach straciliśmy w sumie pięć samolotów. Tak jak właśnie mówisz, to jest, czujemy się mocniej niż na tej mapie, tym bardziej, że gramy w dosyć mocnym składzie, powiedziałbym nawet, że jest to skład najsilniejszy. Mamy tutaj oczywiście też kilku zastępców co do tego składu, by się nadawali i zastępowali byli ich całkiem solidnie, ale myślę, że gramy w bardzo solidnym składzie, w bardzo solidnych samolotach, na bardzo korzystnej mapie. Wszystko zapowiada się na to, że wygramy to. No tak, tym bardziej tutaj widzę ALCF nie podejmuje żadnych zmian w tym momencie. Ktoś tam zmienił samolot na rosyjski, pewnie na łapiątkę. No ciekawe, ciekawe, ciekawe co to będzie, co, co się będzie działo. Czy oni teraz wyciągną jakieś wnioski, czy... Czy będzie parcie na szkło? tutaj proszę o przerwę, jedna minuta, ok. A tutaj, e, tutaj jak wygląda 83, wyglądając w przerwie na czat widzę iż e, stawia 1, 3 do 1 dla nas. Także myślę, ja bym postawił 3-0. O, widzę już drugi samolot zmieni zmienił się na rosyjski. Hawkcat, Bew i Viper łapiątki wzięli. Myślę, że chyba Rosjanie są albo mamy dwa rozwiązania, albo tutaj powiedzmy nasza taktyka fokami rozbiła i koncepcję gry e, jakąś Tak, zmieniają samoloty na rosyjskie, zauważ. modami, albo po prostu mają taktykę, jakby drugie rozwiązanie tutaj podejścia do nas na rosyjskich maszynach bądź mix rosyjskie Ryzeny MOD 22 i WA5 FN. Aczkolwiek myślę, że Zobaczymy tam. Zobaczymy. Ja uważam, że no, jedynym zagrożeniem, jedynym zagrożeniem dla Foki, w sensie wyrównaniem lub yy, no, nie tyle co wyrównaniem, co może zrównaniem możliwości, tak, jest wybranie e, G2 BF-ów, ponieważ one myślę, że, mają myślę, podobne że... właściwości, a bardziej jednak mają większego rola. Ja bym powiedział tak, Tawi, y, że ogień powinno zwracać się ogniem. <laughs> albo i wodą. W zależności jak to nazwać. Zobaczymy, co mają tutaj na myśli alkonaftę, co oni tutaj wymyślą. Ja stawiam tutaj, jak Broda mnie słyszy, stawiam 3-0, 3-0 dla 316. Po tej bitwie, jakby po pierwszej rundzie, jestem nastawiony bardzo optymistycznie. Tak. Myślę, że, za, myślę, że zapanował tu lekki chaos w w szeregach naszego przeciwnika lub sparring partnera, jeżeli przeciwnik to zbyt mocne słowo. Zmienimy troszeczkę muzyczkę. Rage Against the Machine. Wyderka pisze, lecimy tutaj, cytując naszego słynnego idola Bonusa BGC z Poznania. Jest to człowiek, który również na naszym forum www, e, ja to napiszę na czacie, forum do naszego dywizjonu. Bardzo proszę ludzi, mm, czatowników i innych o graczy Wartandera o odwiedzanie jego. E, nawiązując do tego, co chciałem powiedzieć, na tym forum mamy swój wątek poświęcony panu bonusowi BGC, który pobił ostatnio, powiedzmy, jakby, jakby <laughs> e, serca wielu widzów, którzy, którym potrzebna jest ucieka po całodniowej ciężkim wysiłku pracy, <laughs> tak to można nazwać, bonus gruba kariera, tak jak tutaj wyderka pisze. E, Broda pisze, że na jego jakby powiedzmy okazało, że oni chcą nas ściągnąć do fighta. Broda ja myślę, że mogą próbować ciągnąć do fighta, ale chyba mamy na tyle doświadczenia, i na tyle powiedzmy możliwości na to kwarta, że raczej nie podejmiemy tego wyzwania, tylko będziemy chcieli ich e, rozszczelać, zeszczelić w pelocie. Przecież prosta sprawa, każdy samolot służy do innego rodzaju walki. Jeśli lecimy na Pokebulbach, nie będziemy schodzić na dół, żeby się kręcić, no. Tak, tak jak mówisz, tam jest to typowy Energy Fighter. Ja też przypomnę tutaj powiedzmy jakby e, panom, e, którzy jakby powiedzmy też bardzo e, nas e, hejtowali, mówiąc brzydko, e, przy turnieju War Thunder Polish League, wmawiając nam, że nie da rady na takiej tak małej mapie wygrać Energy Fighterem i nasz Division 316 pokazał to, że na takich fokach można strzelić samoloty, które są najbardziej powiedzmy przeznaczone do dogfightu jak Zera, jak Spitfire'y, Myślę, że tutaj mamy do czynienia z kolejnym rozwiązaniem, czyli łapiec owocznikowy po stronie e, rosyjskiej mieszane z modami. Będzie to bardzo owocna, powiedzmy, jakby współpraca z ich strony, czy ona się spełni. Myślę, że... Na pewno, na pewno Szafos będzie to ciekawe, jeśli wezmą ławeczkiny, ponieważ jeszcze nie było takiego starcia, żebyśmy, e, żeby walczyły foki na ławeczkiny. Zawsze to były mody, G2 albo też foki. E, być może ktoś dojdzie do takiego rozwiązania, że będą to jakieś 3P, tak pomyślałem, ponieważ... E, Możliwe. Zasady, tej gry, tego sparingu są powiedzmy e, określone na samoloty do 11 tieru, także też musimy się z jakim 3P. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy jak to się potoczy dalej tam. Także czekamy z, jakby z niecierpliwieniem na kolejną rozgrywkę. Tak, aczkolwiek jeśli chodzi o, o tego jaka 3P, tak jak powiedziałeś, no ja myślę, że to by był zły wybór, ponieważ ta mapa tak. jest zbyt krótka jednak, żeby grać tym samolotem. Łapiątka, łapiątka jeszcze dochodzi do tego pułapu, ale ten jak trójka potrzebuje więcej czasu, on nie da rady, on będzie dużo niżej. Kiedyś to już testowaliśmy, także znaczy, testowaliśmy wiele rzeczy, nie chciałbym też tutaj powiedzmy jakby wszystkich zdradzać, ponieważ jest to chyba jakaś tajemnica naszych treningów, sparingów, na które pracowaliśmy tam jakiś czas dłuższych miesięcy, ale potwierdzam, że wybór jaka 3P może być tutaj bardzo trafiony albo chybiony. Mamy bitwę. Mamy bitwę. No i zaraz się wszystko okaże. Tak jest. Podziwiamy Kubań w tym momencie. Tak. Zjazd do nas tam Samoloty na pasie, ten sam skład. Glips, Byderka, Kuso, Prozak, Krakers, Bloody, Otto i saturas. 316 kontra ALCF. Przypominamy tym, co dołączyli <clears throat> do naszego Twitcha że ALCF jest klanem, który jest uważany za najlepszy klan na świecie. Na tą chwilę, jeżeli chodzi o ranking, e, ranking Tabera, nie powiem, e, spotykałem się z kilkoma graczami z Argonaftera w bitwach randomowych w trybie historycznym. Nie widzę, który w tym składzie, na przykład chciałem wspomnieć o takim graczu jak Orendro, Leciałem w tej misji z Polakiem. bardzo zaskoczył mnie swoją manewrowością, swoją jakby powiedzmy skillem, jeżeli chodzi o, o różne zwroty, o różną jakby powiedzmy kombinację, skill swoich celności. Nie wiem czego tego grata nie ma w padzie, może wyeliminowały też go jakieś obowiązki. Możliwe, może... na pewno żałujemy, tak, bo chcielibyśmy bić się ze wszystkimi najlepszymi. A tymczasem, a tymczasem już widać przeciwnika 5,5 km. E, tutaj 316 leci w linii, zwartym szykiem, tak jak zawsze. Prawi, nasi przeciwnicy wybrali 3 łapionki i jednego jaka 3P. Albo jaka 3, nie jestem pewny. Tak, tak jest, i mody. Jest mody, tak jest. Myślę, że myślę, że jest to korzystny wybór dla nas. Zobaczymy jak to się potoczy. Być może Rosjanie mają jakąś taktykę związaną z tym, być może jakoś też trenowali. Tutaj już widać ten jak 3 idzie dołem w o, tym momencie. Pierwsze zero. O proszę bardzo, nawet nie widziałem kiedy to się stało i gdzie. A, zero poszło dołem. Tak jest. Ja patrzę tutaj od, od Kusa. Kuso teraz unika czołówki. Tutaj ten pan szedł bardzo wysoko, grunkę warto byłoby go ściągnąć. Pięknie, fizycznie Kuso uszkodził. Tak jest, widzieliśmy to, widzieliśmy to, zestrzelił już chyba Vipera. Jeszcze nie, jeszcze nie, ale myślę, że to już jest kwestia czasu, tak jest. Viper dobity przez Kachersa, Kuso zestrzelił Hipiego, także można powiedzieć dwóch pilotów wyeliminowanych ze strony rosyjskiej, a dwóch już nawet trzech w tym momencie. Teraz czołówka z Jakiem trzy? wykonaniu Kusa. Natomiast tak Glitch stariu. Wytelka wsiada na dobitkę. Kuso kolejna czołówka i tym razem, Kuso tym razem zabił chyba bez obrażeń. Tak jest, Kuso ale ma, ale ma ogon. Zobaczymy jak to się potoczy. Pytanie czy ktoś mu pomoże tutaj. Tak, już, już samolot został zestrzelony przez Ksaturasa. Grunherz zestrzelony przez wyderkę. Myślę, że został jeden chyba pilotów rosyjskich, tak? Czy tak, widzę, tak mi się wydaje, z Faust. nie, jeszcze jest dwóch. Czyli i bez... No, o, jest... Jak się uda... Chociaż ustalił, widziałem już wcześniej, Glips go strasznie y, oszczelał, także on chyba spada. Tak jest. Patrzymy teraz tutaj od Blodiego strony. Bez na razie jest bez strat. Zobaczymy, czy wytrzymają. Ja myślę jednak Tawi, że ta taktyka, oni po prostu są nieprzygotowani na tą walkę. Tak jest, bez strat. Bez strat, do zera, tak brawo, tak jest. panowie, ja chciałbym, chociaż nie słyszycie, ale będziecie to oglądać. Brawo, brawo. Brawo, Otóż brawo, dokładnie. Wygrać z najlepszym planem w rankingu KB bez strat jest to naprawdę duże osiągnięcie. Tak jak mówiłem, skład jest bardzo silny. Nic innego tu się nie spodziewać. Nie było można się spodziewać. Jestem coraz bardziej e, skłonny powiedzieć tego, że wygramy to bez problemu, tak? No chyba, że zmienią na te foki i coś się zmieni. Zaraz zobaczymy. Tutaj dwa zestrzelenia Krakersa, dwa Kusa, jeden Wyderki, jeden Ksaturasa. Brawo tak chłopaki, brawo dla reszty. E, chciałbym tutaj zapytać powiedzmy e, naszego tutaj jakby fana z dywizjonu PIO, e, Brodę 83, który kiedyś był u nas w dywizjonie, czy nadal obstawia wynik 3-1 na czacie dla, dla Rosjan? No myślę, że jest to. <laughs> Szedłbym o grube pieniądze się założyć, że jednak Rosjanie przegrają to 3 do 0. Jest tak, Widelka tutaj znów cytuje Panusa nie będę powiedzmy tak yy, <laughs> Jednak zobacz, zobacz Szafos, jednak się spełnia, spełnia moje proroctwo i Rosjanie już wychodzą i zmieniają na niemieckie samoloty. E, powiem Ci, o to chodzi, tak i będę bardzo zadowolony jak gramy z Rosjanami nawet na tych samych maszynach, bo potwierdzimy tym, tym samym jakby powiedzmy naszą przewagę skilla i przygotowania. Nie powiedzmy, że może być to ogólne, ale w tym momencie uważam, że jesteśmy dzisiaj, o tej godzinie jesteśmy na wyższym etapie niż Rosjanie. Na pewno. Na pewno we wspólnej grze, Szafus. Pamiętajmy, że rankingi tworzą ludzie i ilość tych ludzi. W naszym tak planie jest 40 parę osób. Właśnie i tutaj jakby nie powiedzieć, jeżeli byśmy podzielili ilość ze naszych graczy, naszą aktywność, e, na ilość, to no, jesteśmy na pewno dywizjonem top 1 e, w rankingu historycznym. Tak mi się wydaje, jestem tego pewny, ponieważ sam dobrze zajmuję się tutaj jakimiś e, statystykami dywizjonu, e, przeglądaniem to, co dany pilot dla nas powiedzmy wypełnia, swoje obowiązki, jakie wypełnia, ile czasu poświęca na grę i śmiem tutaj powiedzieć prosto z potwierdzeniem matematycznym, że jeżeli chodzi o jednego pilota 36 Dywizjonu grał on bardzo aktywnie i, i bardzo dużo. A teraz, teraz piosenka Dywizjonu 316. Czekamy na bitwę. Jest to piosenka też tawi, oczywiście warto tu wspomnieć, bo chyba o tym nie wspominamy, swojego autorstwa. Jest traktowana jako nasz hymn. Można ją znaleźć również na YouTube, tak? Nie wiem, czy masz w tym momencie linka do YouTube z tą piosenką, byśmy mogli ją wstawić na, na czacie dla ludzi, którzy chętnie chcieliby ją odsłuchać sobie kilkukrotnie. Niestety jestem poza czatem, nie widzę co kto pisze, tak jak Ci mówiłem wcześniej. Ja to tutaj powiedzmy w formie jakby pomocy Twojej, zaraz to znajdę, stawię tutaj dla, dla naszych fanów. Informuj mnie tylko, tak rozpocznie się bitwa, żebym e, był na bieżąco podczas śledzenia kolejnej rundy. Myślę, że i ostatniej. Oczywiście. No tutaj widać radykalna zmiana. Wszyscy zmienili samoloty na niemieckie, na prawdopodobnie, prawdopodobnie na foki. I będzie start, będzie start, za sekundę będzie start. 4, 3, 2, 1. Katapultacja! Jesteś za nisko! Przypominamy trenerz Kim, oto Satabiego. Do końca ja tutaj jestem już przy końcówce szukania, powiedzmy, linka. Tak jest. Mam ten link. Odklejam tutaj panom zainteresowanym na czacie, którzy chcieliby z tą piosenką słuchać. Piosenka autorstwa autorstwa Dawid Tak jest. Zobaczymy co tutaj wyjdzie. Obstawiałem 3-1 dla 316. Proda, wiem, że tak obstawiałeś, ale ja tutaj mówię o 3-0 dla naszego dywizjonu. Ta no, py pytanie no. Szafos. Pytanie Szafos jest jedno. Pytanie jest tak. takie, czy y, w tym momencie już 316 nie poczuła się zbyt pewnie, bo to zawsze jest tak po tych dwóch wygranych można można się poczuć po prostu e, zbyt pewnie. Tak jak mówisz, po prostu też e, rutyna bardzo często gubi ludzi w wielu dyscyplinach, w wielu e, jakby powiedzmy zajęciach, które wykonują na co dzień. Jest ona niewskazana, ale myślę, że, że trzy rundy, dwie rundy to za mało, żeby wróciła nas rutyna w tym pojedynku. Jestem bardzo ciekawy, jakimi samolotami e, Y, polecą Rosjanie w tej rundzie, czy będą to G2, czy będą to szukawulcy z 11 kielu, z 10, czy może F4, ciekawe tam, na to obstawiać, ja obstawiam, że G2. No ja myślę, że nie podejmą już ryzyka kolejny raz y, i nie będą eksperymentować, tylko wezmą foki. Myślę, że już po prostu w tym momencie strafi trasy szybkiej porażki im nie pozwoli na, wiesz, na podejmowanie e, kolejnych błędnych decyzji. Ale wiedzmy też to, że to jaki samolot się bierze, ta taktyka powinna być ustalona wcześniej. Tak jest. Wiesz, tak, można też powiedzieć tutaj, że Rosjanie mogą, mogą zachować się do pojedynku z takim samym podejściem jak my do pierwszego podejścia w stosunku do y, e, dywizjonu Nie wiem, chociaż patrz na 109, czyli g dwójki. Czyli jednak, jest, czyli jednak. Czyli jednak. to będzie ciekawa rozgrywka. Ale... My obserwujemy od Kusa, kontakt do wroga 3700, ta sama taktyka, wszyscy lecą z wartej linii, tak w równych tak- odstępach, 400 metrów. Tak jest, chciałbym mimo wszystko zwrócić uwagę, że, że nasi piloci jednak są na wyższym pułapie. Przynajmniej większość. BF-y schodzą w dół. I mamy już pierwsze, krytycznie blody trafiony krytycznie. Tutaj Kuso przepuścił jednego. Krapiec uszkodził Tipiego. Kuso ratuje Krakersa przed Faustem. Tak jest, Bill zestrzelił. No Sakru po raz trzeci. Bardzo śmiesznie to wygląda, ponieważ trzeci raz rzędu yy, uporował, y, yy, no upolował. Nastawił. Blady niestety strzelający snajpera, Hit strzelający z Krakersa, Krakers tuszków zaszczelonych z farda, także jest to bardzo ciekawy pojedynek, nie idzie tak łatwo na Ale tutaj coś się dzieje, to było widać przed chwilę. Nie wiem, czy to nie jest jakiś cheat, bo Faust, Fausta samolot nagle zaczął się ruszać e, w poprzek. Widziałem to, zobaczymy to na pewno na powtórce. Kuso zestrzelony przez gran, Granchera. Broza, Lim zestrzelił Lukeza, proszę ze szczerych odmór, a także jednak jest, mamy chyba przewagę na ten moment. Ja z tego co obserwuję widzę trzy samoloty rosyjskie i pięć naszych. Cztery. Tak, ale tutaj okno z dużej wysokości już naczera na Vipera. Niedobrze, nikt nie trafił. Nietrafiony został, dokładnie tak. Ale Otto tutaj du, du dużo energii ma, dlatego

Tak, z jednym, z jednym, z jednym. Panowie opuścili pana, co jest na dole. Ale już glitch tutaj dociera. I Otto z drugiej strony leci. Piękna pomoc w ogóle. Chłopaki się bardzo fajnie wspierają. Ja myślę, że tego najbardziej LCF zabrakło stawimy. Nie da też się tutaj oszukać, że powiedzmy te, te wszystkie te linki, ta współpraca ludzi robi też swoje, tak? To nie wychodzi na marne, ja Tak jest. Jest to czasami bardzo męczące e, spędzić e, e, kilka godzin typowo latając bici niestandardowe w kluczach i tak podobnie, ale daje to swój efekt. Patrzymy co się tutaj dzieje. Otto schodzi na Vipera, Glitch tak, tak. goni za Hivenlim. Proces ucieczką życzyli Pana, także został tylko uszkodzony krytycznie Viper, Disco i Pan krytycznie lepiej dalej. Ale będzie to walka tabi 5 jednego. Myślę, że, że Pan z, z Alkonautem nie ma mimo wszystko szans. Satura w kołach nie ciągnie do domu, ale aczkolwiek nie dał, nie dał, nie dał się jednak spuścić za, za Saturasa. Utrzymał, utrzymał pułap. A to już tylko kwestia czasu, może się wzbijać. Przecież wiemy jakie są zasady. Ja myślę, ja myślę, że, że nie wierzę w to, żeby jeden samolot dał radę naszym pięciu. No, ale bierz pod uwagę to, że te pięć samolotów też już jest pouszkadzanych, nie są to samoloty zdrowe. E, słuchaj, jak tak spojrzę tutaj z, widoku, to powiem Ci, że nic <laughs> z naszych nie jest uszkodzony. A no to super. Tutaj widzę pan Grukes e, napisał e, na czacie Thanks for game, we need more training, good luck. Czyli Rosjanie e, uznają powiedzmy jakby naszą wyższość na ten moment w palinku, Muszą troszeczkę sobie jeszcze potrenować. Bardzo mnie cieszy, powiedzmy jakby wygrana naszego... Mam nadzieję, że taki, takie porażki tych klanów w tym momencie trochę je zmobilizują do tego, żeby zaczęły więcej grać właśnie zespołowo, żeby było więcej takich meczy. Na pewno jest to bezapelacyjna e, powiedzmy rozgrywka w naszą stronę. Wygraliśmy to bez większych kłopotów. Myślę, że ta bitwa, o patrz, Viper jednak już chodził mocno, ale... <laughs> tak, bo od to poszedł na czołówkę tam, już chyba nerwowo nie wytrzymał. Zobaczymy jak rozwiążą ten ostatni samolot Ksatura z Glipsem. Ta ostatnia runda może niestety troszeczkę potrwać. Eee, tam z tego względu, że pan Hedwig cały czas się spina i dochodzi jak widzę Ksaturasa. Czy, czy pójdzie za nim? Jednak nie pójdzie, czyli mamy tu do czynienia z typową randomówką. Pan próbuje uciekać. Tak jest. Miejmy nadzieję, że nie liczy na to, że <laughs> wojska naziemne e, się wyniszczą w międzyczasie. <laughs> Nie, idzie do ataku, już schodzi do ataku. Niestety Satura przystrzelił. Amunicja niewidzialna, tak jak to widziałem. Ale już mają panowie jego pułap, także jest to kwestia kilku sekund. Tak, Cliffs już go dochodzi, bardzo wolno, ale już dochodzi 610 metrów. Jeszcze wyderka tutaj z kilometra prawie strzela. Tak. I trafia, trafia, Wyderka trafił. I proza dobija, czyli nasz komander kończy tą rozgrywkę. Brawo proza, brawo Rozumiem, że samoloty stracone, tak jest. Czyli w całej rozgrywce, e, o ile pamiętam dobrze, straciliśmy 7 e, samolotów, tak? tak, w trzech meczach. Tak, w trzech rundach tak, straciliśmy tak, 7. Trzy chyba, w drugiej na pewno jeden i w tej na pewno trzy, czyli... Nie, w drugiej, w drugiej nie straciliśmy żadnego. A nie, żadnego, tak. A w pierwszej tylko jeden. Jeden. Ach, to tak, zgadza się. Czyli cztery samoloty na trzy d Jest to bardzo dobry wynik. Tym bardziej z tak dobrym planem. Nic, brawo panowie, ja tu sam napiszę, pogratuluję kolegom. Ukończyło się, zobaczymy czy to już jest koniec, czy może Kuso zawsze elokwentnie daje propozycję zagrania jeszcze jednego pojedynku żeby nie było niedomówień, tak? Jeszcze jednej rundy. Tutaj powiedzmy, nawiązując do kursu bardzo często, e, czyli powiedziałbym, że rzekłbym, że zawsze chcę e, pokazać, że zwycięstwo z naszej strony nie jest przypadkiem, nie jest losowe, daje, daje jakby możliwość odegrania się przeciwnikowi. Bardzo tutaj te miłe słowa ze strony kursa do Rosjan. Dziękuję bardzo za, za pojedynek, zostawienie się na sparingu. E, oczywiście jest, jest tutaj napisane to, o czym wspominaliśmy, że jesteśmy otwarci na następne gry. Życzymy powodzenia, do zobaczenia. No myślę tak, że jest to już chyba końcówka, tak? Jak Jakbyś, powiedzmy, skomentował to całe spotkanie w kilku szybkich zdaniach. No, kilku szybkich, kilku szybkich e, Dasieł no, zdecydowała tutaj, moim zdaniem, ogranie zespołowe. De decydowało o granie zespołowe. Przede wszystkim, po pierwsze, po pierwsze, na pewno wybór samolotu był trafny z naszej strony, bardziej. No i cóż więcej powiedzieć, no kolegom e, z Rosji trzeba życzyć no, wielu treningów. Tak jest. Zaciętości. Chciałbym tutaj skończyć, bo widzę, że panowie już są tam się nami jakoś na razie, chcą zobaczyć jak to wyglądało, obejrzeć sobie powtórki. Ja bym chciał tutaj powiedzieć tak, y, dziękuję wszystkim za które no, tutaj oglądanie, e, os wszystkim osobom, które są obecne, aktywne na czacie chciałbym podziękować Tobie, za, za streamowanie tego pojedynku, ponieważ też wykonujesz tutaj dla dywizjonu kawał dobrej roboty. No i ja również Tobie, Szabos, chciałbym podziękować za, za ten rzęsisty komentarz. Także y, reasumując bitewkę, zwyciężyliśmy szybko i niszcząco. Myślę, nie, ma, nie chwalą tutaj, nie przechwalają się. Y, bitwa była, powiedzmy, no zbyt mało zacięta, tak? Nie da się kupić spotykaliśmy to z łatwością. Tak, tak jest, podsumowując, dzisiaj był, odbył się pojedynek e, ALCF kontra 316 Dywizjon Myśliwski Warszawski na mapie Kubań 8 na 8 wygrana 3-0 w pierwszym pojedynku 316 straciła tylko jeden samolot, w drugim pojedynku nie straciła żadnego i w ostatnim straciła 4, 3, tak? przepraszam, 3 samoloty. Także łącznie straciliśmy cztery samoloty. Jest to wynik bardzo dobry, tym bardziej powtarzam Ci już po raz kolejny z glawem ścisłej czołówki na świecie w tym momencie. Będę tak, dziękujemy wszystkim bardzo. Zapraszamy na kolejne streamy, kolejne rozgrywki na pewno niebawem. Tak, pracujemy tutaj nad jakością naszego streama. E, myślę, że z każdym kolejnym pojedynkiem ten screen będzie wyglądał jeszcze lepiej, komentarze będą bardziej czyste i nasi piloci będą latali jeszcze lepiej. Do usłyszenia, do widzenia, dziękuję. Komentowali Szafos i Tatu. Czołem. Ocznikła.